Это осень к нам с тобой сошла с картины. потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как вас. журавлины, На ветру горят рябины, Как последний раз Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим.